E po, nëse unë e kap i pari. Unë do e kap e para. Unë do të jem ajo që do e kap. Drejt! Nuk je një Pokemon? Mewtwo. Çfarë? Ti e ke kapur atë, po thua? Unë isha shumë afër për ta kapur atë. Tani ne duhet të luftojmë. Rikthehu! Wow, ti je vërtet i fortë. Meri, mund t'i marrësh këto? Pse ti dhe Mewtwo nuk bëni Pokemonët e mi? e po, mendoj një herë këto. U përpoqa që ta kapja Mewtwon, por dikush më pengoi. Më vjen shumë keq. Unë nuk mund ta përfundoja Pokedexin. Ndoshta jo. Por ti ke ecur mirë. Vetëm shiko Pokemonin tënd. Lidhjen që ndani mes njëri-tjetrit është e mrekullueshme dhe ti ke gjetur më shumë. Me gjithë këtë database që ke mbledhur, më ke ndihmuar dhe me studimet e mia, dhe ti në anën tënde ke bërë shumë gjëra, dhe tashmë je në një komunitet shumë të madh. Një botë me ëndrra dhe aventura. Sfida dhe gjëra të pazbuluara. Me trajnerë të ndryshëm dhe një vend me Pokemona. Dhe tani, falë të gjithëve ju, unë më në fund realizova ëndrrat e mia. Pokedeksi është kompletuar. Oh, sa e vështirë. Unë jam profesor Roki, si mund t'ju ndihmoj? Oh, përshëndetje djalosh. Çfarë ishte? Një Pokemon me një trup prej metali? Çfarë zbulimi brilant? Në rregull, mirë, do të flasim sërish bashkë. A e dëgjuat këtë? Pokedeksi ende nuk është përfunduar, sepse ka më shumë Pokemona për të kapur. E...